Thank you. espadas Coronou as ondas, caçador de piratas Monkey de Luffy ganhou meu respeito E desde então eu sou o seu braço direito Na minha infância eu fiz um juramento Ser o melhor espadachim do mundo inteiro Dedicando minha vida, sempre em treinamento Aumentando a minha força em todo momento Na luta com o Mihawk, olhos de falcão Percebi que estava longe, será que foi em vão? Enquanto sua espada acerta o meu coração Eu não vou recuar, the sun. Ghost!